Oce, mae Cymdeithas yr Aeth eisiau fideo edru pam ddylai bobl fod yn aelod o Cymdeithas yr Aeth. Wel, dim fideo edru, jyst fi yn deud ychydig o eiriau. Milion o siaradwyr Cymraeg, dyna beth ni eisiau. Ym gan o Gwent mae celloedd ar gael, ble Cerdydd, Penath, Cyffili, Blaenau Gwent a Dwy Rhain Gwent. Hefyd draw ochrau Abertawe Castell Nedd, mae y bobl yn fanna. Beth sy'n digwydd? Arwyddion dwyieithog yn gorsaf treinau Caerdydd. Hip hip hwrei, da iawn. Gigs yn ardal cyffylu, da iawn. Pwyso ar cyngor, Caerdydd, Penath, Casnewydd. Ydyn, dyn ni'n newid pethau, ydyn, dyn ni'n gweld pethau yn gwella. Os ydych chi eisiau helpu, ewch ar lai nawr, bydd yn aelod o Gymdeithas yr Iaith. Dwi'n cosi nes y peth i ddim, a gyda'ch cymodd chi, bydd na ddyfodol i'r iaith Cymraeg. Heb ddim byd, wel dyna ni. Newch chi y dewish.